क्लस्टर फैक्ट ये तो होंगे ना तो फिर भी खुल गए हैं खुल गए हैं तीस पार हो गए ना अभी अच्छा तो आप सरेंडर कर रहे हाँ। छोड़ ले पीछे सीधा लेटेंगे इजी नाइस इजी आ जाओ सो व्यूअर्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद शुक्रिया और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब uh, किए बगैर लाइक आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा हमारा बहुत कम कंटेंट लोग देखते हैं मेहनत हम सबसे ज़्यादा करते हैं अगर आप देखेंगे जितनी नंबर ऑफ वीडियोस पूरे वर्ल्ड में कायरोप्रैक्टिक में कोई नहीं डालता हम डालते हैं सबसे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा रेगुलरिटी uh, के साथ हम कंटेंट बनाते हैं और नए पेशेंट्स के साथ Thanks for watching us. Thanks for watching us. Don't uh, forget to subscribe to the channel. Uh, we have an Insta, YouTube.